نحمد الله ربنا وثنى له كل حين يوم جت نحلى البشاير بميلاد الولد مرحبا يا قرة العين والفرحة تزين والله ان قلوبنا فرحها يملى البلد نحمد الله ربنا وثنى له كل حين يوم جت محلى البشاير بميلة الولد نحمد الله ربنا وثنى له كل حين يوم جت نحلى البشاير بميلاد الولد إيه، مرحبا يا قرة العين والفرحة تزين زان ثوابك ربي ويحمد القلب الوالدين عيد وافراح وسعاده عساها للابد فرحة امك فيك وايامها والله تزيد يا نظرها اللي لها فالحياة ذخر وسند يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا كان نزان العمر وايامه باحلى وليه قد رزقني فيك ربي صاملين الرجال أهل السطار يوم حزة الوعد يا يا قرة العين والفرحة تزين زان زان العمر وايامه بأحلى ولد يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا زان زان العمر وايامه بأحلى ولد جيت للدنيا وميلادك العيد الكبير والله ان قلوبنا فرحة هايم البلد يحفظك ربي ويحمد لقلب الوالدين عيد وافراح وسعادة عساها للابد فرحة امك فيك وايامها والله تزيد يا نظرها اللي لها فالحياة تخرو سند يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا كان البان العمر وايامه باحلى وليه قد رزقني فيك ربي اله العالمين واستجاب لدعوة الوالد صاملين الرجال أهل السطار يوم حزة الوعد يا